Abigail, ang intern na kulang sa confidence. Maganda ka kaya nung bata tayo? Oo. Ang tawag sa akin dati, Pretty Abigail. Tapos, nabankrupt ang family ko. Nag-concentrate ako sa trabaho kaya hindi ko na naalagaan ang sarili ko. At si Kevin, ang boss na sobrang strict. Kung hindi ka ready, walang dalang ideas. Mabuti pang huwag ka nang umaten. Sa opisina, madalas silang magkaasaran. Puro ka Pero magbago kaya ang lahat kapag nalaman ni Kevin na first love nila ang isa't isa, sabay-sabay nating i-ship ang newest high couple na magpapakilig sa atin tuwing hapon. Me Always You. Weekdays, 2.45pm on GTV. Pasulyap-sulyap. Sir? Extra caring. Thank you, Sir Kevin. Akala ko nawala ka na talaga. Mr. Sungit to Mr. Friendly? Nako, Kevin, iba na yan. Namumutla ka. May fever ka? Wala akong lagnat. Wala to. Hindi rin ako lovesick. Ang totoo kasi, ako si... <laughs> Paano ka nakarating dito? Si Miss Pat ang kumuha sa kanya, pero kayo nagsisante sa kanya. Kaya ba kayo nagagalit dahil may gusto kayo kay Abby? Absence makes the heart grow fonder. Ba't naman kasi siya tinanggal sa trabaho? si Joshua, hindi na kayang itago ang feelings. Pwede bang ligawan kita? Ay, Diyos ko, Kevin! Hi, Abigail. Bakit ka ba nandito? Small world. <laughs> Kaya kung pwede, bumalik ka na sana sa fiesta at magtrabaho ulit para sa akin. Me Always You. Weekdays, 2.45pm on GTV.